grote griebels. Ja, thuis hoor ik heel veel station. Ik wil wat tikken, het is al niet aan het regenen. Hè? Dit is een eh, beetje een eh, generale eh, repetitie voor het uh, pedestrian mobile werken. Ehm, ik heb een aantal spullen bij me, dan hoop ik maar dat ik niet met mijn sleepdraad door de hondenpoep loop. Dat is natuurlijk altijd een risico. <laughs> Het zal wel meevallen. Ik heb ook ontdekt dat eh, mijn camera niet meer dan 10 eh, minuten achter elkaar opneemt. Dat is enigszins lastig. Dus daar moet ik rekening mee houden. Ik heb een action camera, daar is het geluid waardeloos van. En zo staat het wat. Maar ik heb meerdere camera's. Ik zal de volgende eens even meenemen. Die heeft, eh, vind ik, een iets minder sprankelend beeld dan deze. Het is wel een erg fijn ding. En heel geschikt voor, eh, voor dit soort zaken ook. Nou, ik ga hem even onder die bomen plaatsnemen op een bankje. Even rustig de bol uitzoeken. Ik eh, ga niet zenden nog. Om twee redenen. Allereerst bleek mijn accu later het niet te doen, dus ik heb geen idee hoeveel stroom ik nog heb die accu's zijn al eh, twee maanden niet opgeladen. Ik weet niet wat de zelfontlading is. Ah, daar is een eh, luchtballon nog steeds. Maar ehm, verder is het zo dat de condities niet ideaal zijn. De 20 meter is niet goed, 40 meter wel. Dus ik ga maar op 40 meter luisteren. even kijken eh, hoe en wat. Het is in ieder geval geen zwaar amateurstation. Dat kan ik wel zeggen. Het is echt, uh, <laughs> het is echt super licht gewicht zo even laten zien. Dus eh, nou, daar is nog plek. <laughs> Gaan we maar dit, heel licht is het niet. Het begint er wat donker te worden. Thuis leek het heel donker. Maar buiten valt het wel mee. Denk ik. Hoop ik. Ik hoop dat het erop komt. Nou. Maar even zitten. Ja, wat heb ik bij me? Dat is wel handig. Ik heb eh, mijn handen dus inderdaad vrij. Dit is het volledige amateurstation. Behalve de antenne. En dit is de antenne en de sleepdraad. Die antenne die moet uh, een meter en 70 centimeter uitgetrokken worden. Dus daarvoor hebben we dit handige gereedschap uit moeders naaidoos. Nou ja, mijn eigen naaidoos eigenlijk. Ehm, Volgens mij is dat tot aan de spoel, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Even kijken hoor. 1070, nou... Oh nee, ik zit al eh, te ver. Niet 107, maar 1070. Het is tot de bovenkant van de spoel, denk ik. Dat is tenminste bij die andere zo. Nou, ietsje korter nog. Zoiets, dat moet het zijn. Nou, dan maar even de zendontvanger pakken. De accu's die laat ik mooi in de tas zitten. Dat kan ook. Dat is geweldig. Um, zo. alles ontwarren en aansluiten. Zo. Dan komt deze op eh, de zendontvanger. En deze grote griebels. <laughs> oh, wacht even. Ik heb dat hele verloop niet nodig. Ik heb hier een, eh, dat is voor die andere antenne. Ik heb deze nog niet eh, bijzonder veel gebruikt. En ik heb er niet aan gedacht ook wel een beetje voorzichtig zijn dat het allemaal niet afbreekt. Maar dit gaat plukken. Ga ik vanuit. Even kijken hoor. Ik zit toch niet met een 75, 50 ohm probleem hè? Nou. Ik hoop dat de camera nog een beetje gericht is. Het eh, zou er wel eens naast kunnen zitten. Ik zal het beter opletten. Ik kan... Uh, eh, ook ergens een schakelaatje zien te vinden op de tast. Oh, daar zit net wat voor. Nou, dat kabeltje is dus niet nodig en dat eh, hokje erachter ook niet. Nu het zichtbaar is. Eigenlijk heb ik wel een beetje mijn bril nodig, mijn leesbril. Dus ik ga hem even pakken. Nou, thuis hoor ik heel veel stations, maar hier valt het mee. Hij zit ook onder in de band. Ik sta nog in CW, dus dan moet ik het aanpassen. Hoe werkt dat ding ook alweer? Mode. Lower side. Ik wil wat tikken, het is nog niet aan het regenen hè. Nou, we horen niet zoveel. Dit is al weinig. Thuis zit de band vol. Er is hier wel veel stoer en zo. veel carriers. nog iets smaller. En wat kleinere stapjes. En oh, dit werd ze zo mooi. Nou, zo is het wel. Ik heb eh, niet de mogelijkheid heel makkelijk om nu die eh, tegencapaciteit aan te sluiten. volgende keer wel even een verloopje mee te meenemen. jonge eh, De tegenkap doet dit ook wel. Ik vind het tegenvallen. Dit was de vorige keer al anders. Toen had ik de Xiego bij me. Toen zat ik één bank verderop. En thuis is de band nog redelijk vol. Nou, op 20 meter luisteren, want dit is, eh, nou, het kan natuurlijk zijn, er, is, uh, er zijn zonneuitbarstingen, dus het kan best wel zijn dat het ineens uh, goed is, de condities. We hebben hier een volume, dan zijwind, band, 20 meter, 30 meter, en nou dan? Oh, ik weet al wat er aan de hand is. <laughs> De accu is leeg, <laughs> daardoor doet hij zo vreemd. Ja. Ja, de accu gewoon leeg. Ja, daar was ik al een beetje op bedacht omdat de lader het niet deed. Ja, ik zie geen spanning staan, maar... Conclusie lijkt me duidelijk. Dit is een eh, typisch effect van uh, eh, lege batterijen beter. <laughs> Jongen. Nou, dat is eh, operatie geslaagd, eh, patiënt overleden of zoiets. Niet super. <laughs> Eh, het had zo leuk kunnen zijn. Ja, enigszins teleurgesteld. Maar ja, dan maar opladen. en <laughs> daar is er eentje ja, over klaverblad hoevenlaken zo te zien. Verder inzoomen gaat niet. Dus ik weet niet, eh, er staat niks op te lezen. er is een regenboog eh, gebeuren. En hij drijft, eh, er is wel snelheid. Kijk, misschien zie je de vlam. Een paar keer vonken. Ja, zo spectaculair is het niet.